Ang ating life encouragement ay makikita sa Psalms chapter 14 verse 2 ang sabi, The Lord looked down from heaven on the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto. Ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan o ang ating aralin ay ito ay mathematics para sa ikalawang baitang. Para ito sa iyo. Handa ka na bang matutunan? Sa aralito, masasabi mo at maisusulat ang oras sa minuto, AM at PM, umaga, hapon gamit ang analog at digital clock. Ngayon, matututuhan mo yan. Handa ka na ba? Tuloy sa iyong pagkatuto. Ang layunin sa araling ito ay masasabi at masusulat mo ang oras sa minuto, AM at PM gamit ang analog at digital clock. Tingnan natin ang larawan na narito. Ang tawag dyan ay digital clock. Ayan. Ang oras ay 12.45 p.m. So, ganyan ang pagkasulat ng kung paano basahin ang oras. Halimbawa, ang oras ay 12.45 p.m. Ang isa pang pagsasabi kung anong oras ay ikalabindalawa, apat na minuto. Pangatlo, apat naputlimang minuto makalipas ang ikalabindalawa ng hapon. Ganyan ang pagbabasa ng, ng oras. Labinlimang minuto or 15 minutes or labinlimang minuto bago maging ika-isa ng hapon. Ito naman ang analog clock. Ang oras niya ay 9.30 a.m. Ika-siyam at 30 minuto and 9.30. Pangatlong pagsasabi kung anong oras, kung paano ito sabihin, ay tatlong minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Tatlong minuto or minutes bago maging ikasampu ng umaga. Ang tawag dito ay analog clock. Ano ang ibig sabihin ng AM? Ang AM ay sa Webster Dictionary, ang uh, ibig sabihin ng AM ay until meridian or before midday. Ito ay nagsisimula mula ika-labindalawa or 12.01 or 12.1 ng umaga o ng madaling araw hanggang ika-labing isa at siyam ng umaga, 11.59 a.m. Sa PM naman, ano ang ibig sabihin ng PM? Ito ay post meridiem or after midday. Ito ay nagsisimula mula ika-labindalawa at isa ng hapon hanggang ika-labing isa at limamput siyam ng gabi or 11.59 9. Yun ang ibig sabihin ng AM at PM. Yan ang kanilang pagkakaiba. Tingnan natin muna ang bahagi ng orasan dito papapansin natin, ito ang, ang tawag dito ay uh, orasan. Ito kadalasan ang ating ginagamit. Ang tawag dito sa kulay blue na mahabang kamay, ang tawag sa kanya ay minimhan, yung mahaba. Itong kulay green naman, ang tawag sa kanya, ang oras, our hand. Ayan. Ito naman yung ang distansya ng guhit mula sa 12 hanggang 1, ang guhit ang tawag sa kanya ay minuto. Uh, minuto ng uh, lagpas or ang distansya mula sa unang oras papunta sa pangalawang oras. So, pare-parehas ang um, dami ng tawag dyan, minutes. 5 minutes ang kanyang uh, ah, interval between numbers. Ito naman, itong pula, naguhit ang tawag sa kanya, second hand. Sa bawat ikot ng mahabang, mahabang kamay ng kulay blue, ito ay katumbas ng 60 minutes. Mula naman, ang ikot naman mula lang hanggang sa pangalawang bilang, 5 minutes lang kung 60 minutes, ang katumbas ng 60 minutes ay 1 hour. So, ayan. Yan ang ibig sabihin ng uh, bahagi ng Yan, tingnan naman natin itong halimbawa. Ito ay 12.30 p.m. Ganyan ang pagbabasa. Pakinggan kung paano binabasa ang oras, 12.30 p.m. Ayan. Ang salita, paano sinasabi o sinasalita o binibigkas? Ikalabing dalawa at tatlumpung minuto ng hapon. Ay Isa pa, tatlumpung minuto or minute or minuto ang makalipas ang ikalabindalawa ng hapon. Makalipas ang ikalabindalawa ng hapon. Tatlong minuto bago maging ika isa ng hapon. Ganyan ang pagsasabi kung ano ang oras. Okay, tingnan naman natin ito. Tingnan naman natin ang 4.50 p.m. Okay, paano yan binabasa? Okay, tingnan natin ang, ang oras. Ayan, tingnan nga natin. Okay, simulan nga natin. Okay, ah, kung tama ang inyong sagot. Tingnan natin ang ating sagot 4.50 p.m. Salita, ikaapat at limampung minuto ng hapon. Limampung minuto makalipas ang ikaapat ng hapon. Sampung minuto bago maging ikalima ng hapon. Yan ang sagot. Okay, isa pang halimbawa, ito ay anong oras ito? Ang ating sagot ay 12.30 a.m. Ika, labindalawa at tatlumpung minuto ng umaga. Okay, ito pa. Tingnan natin. Kilalanin ang oras na nakasaad sa analog clock. Okay, ayan. Titingnan natin. Okay, timer starts now. Okay, tingnan natin ang ating mga sagot kung tama kayo. Ayan, number 1, B, sa unang uh, uh, orasan, sa analog clock. Kasunod D, kasunod E, at saka F, then C, A. Yan ang ating mga sagot. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa ating ngayon. Ako nga pala si Teacher Kalumpang, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag mo munang kalimutan i-like at i-subscribe ang video na ito. Salamat! God bless! Ayan ang ating sanggunian.